Desde a CIGA eh, o que vimos é a facer con estas concentracións ese arranque de campaña que pretende levar adiante unha iniciativa eh, popular legislativa dunha proposición non de lei a fin de exixir que o goberno galego dé unha solución para que os recursos e os servicios sociais sexan valorados socialmente como corresponde, pasen de deixar eh, a ser infravalorados e a de que a asistencia eh, e os servicios públicos e a, o personal que ten que prestalos eh, teña as eh, garantías laborais e a dignificación das condicións de traballo e nese sentido eh, pedimos un sistema público de servizos de atención ás persoas donde se integra nunha rede única galega todo o persoal de eh, residencias a terceira idade, centros de diversidade, servicio de axuda ao fogar especialmente, que están nunhas condicións moi precarias e donde, ademais, nunha situación como en Galiza, dunha elevada dispersión e avellentamento da poboación, o que non se pode permitir é esa aberración de que se queira facer un negocio da atención ás persoas con un eh, importante, como dicimos, desconsideración social. A COVID-19 e a crise sanitaria pon evidencia eh, a importancia absoluta que ten que ter o cuidado ás persoas, a crise sanitaria demostrou a ineficacia e a barbaridade que significa a privatización destes servizos de atención ás persoas, a falla de medios, a falla de persoal, a explotación laboral e eh, as, eh, a falla das mínimas medidas de seguridade está a ser neste momento un elemento eh, clave no que é unha evolución negativa da crise tanto nas condicións que afectan os traballadores e as traballadoras como que reciben asistencia eh, asistencial.